בשבוע הבא ברחוב בנתניה נטשה אמת בתה שנולדה שעות אחדות קודם לכן. גם הוריו של ראובן נטשו אותו ואת אחותו בינקותם. נסיבות חייו הביאו לכך שרק השבוע ובאיחור של יותר מ-60 שנה זכה לחגוג ראובן בר מצווה. עופר חלפון, כתבנו, היה שם. אתה מבין שזה הבר מצווה שלך בעצם? לא. אתה עוד לא מבין, אתה עוד לא קולט. לרגע המאושר הזה חיכה ראובן עיני 63 שנים. בפעם הראשונה בחייו, בן 76, הוא חוגג בר מצווה. ההתרגשות במרכז השיקום ביד שרה בירושלים גדולה. לחיי עולם. לחיי עולם. נטע בתוכנו. נטע בתוכנו. למשפט הזה מהברכה בסיום העלייה לתורה יש משמעות עצומה בעבורו. כשהיה בן שש, הסיכוי שהילד הנכה שעלה רק שנה לפני כן מעיראק ישרוד היה קלוש ביותר. שרדתי בכל אופן. בזכות מי? בזכות... אה, אה, מישהו יושב למעלה בשמיים. כשהיה בן שש, נטשו הוריו אותו ואת אחותו פירה, שניהם נולדו נכים, ואף כי זה היה לפני 70 שנה, ראובן לא יכול לשכוח את הטאומה הכואבת. מצדד לאט פה, אותי אה, בתוך מזרק וזה פח אשפה. למה מזרק וזה את זה לפח אשפה? למה אני נולדתי נכה? והם <clears throat> לא היו מוכנים לשבת עם זה. ליד פח אשפה בירושלים, ראובן ופירה, שהייתה בת ארבע, נשארו לבד בעולם. עובד סוטט, בעיקר אברהם שם, עם הנהג שלה, עברה. אז היא אמרה לו, תעצור פה. הוא עצר את הרכב שהם ירדו, בחרו. שבא אותנו. ושם הוציאו אותנו בחשפה. המקרה בשבוע שעבר בנתניה לאם שנטשה את תינוקה כמה שעות לאחר שנולד, החזיר את ראובן לגיל שש. זה הזכיר לי את זה. הזכיר? כן. היה לך עצוב לשמוע את זה כן. בטח. אני בכיתי כבר. איך אימא יכולה לחשוב, לחשוב בפח? תינוק. מאז ננטש, התגלגל ראובן במוסדות, הצליח לשרוד, גם אחותו, עד שנפטרה לפני עשר שנים. ב-25 השנים האחרונות הוא משוקם ביד שרה בירושלים, שם הכירו את סיפור החיים הקשה של ראובן, והחליטו לעשות מעשה. כשנמצא שם, ביתרה, אז אפשרתם. אה, עשו לך בר מצווה. גם מה פתאום? לא עשו לי, לא עשו לי כלום. עשו לי בקושי יום מנדט. ברוך. אתה אדוני. אתה אדוני. נותן. נותן לתורה. אמן. אנחנו כל כך שמחים שאפשר לתת לאנשים כאלו, כמוהו, באמת את הכמה דקות של אושר. אלו מהילדים שלנו, מבוגרים ממני ב-30, 40, 50 שנה, אבל אלו הם ילדינו כולם. בן 76 הוא בן אולי לבד בעולם, בלי משפחה, בלי אף קרוב, אבל החסד שלו הוא זוכה ביד שרה ממלא אותו. הוא מקווה שהתינוק שננטש נמצא במהרה בית חם ומשפחה שתאהב אותו. הוא כבר לא לבד. עניין, עניין אחר.